Shearing ingliz tilidan vedemizga qolib ketgan Dustin. Thank you. hokim mana buni farhodga berib olmang faqat hech kim eshitib qolmasin